tá começando, brother. Vai. Afdo. Yo, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, Angola e o mundo. Daqui fala paf do, diretamente do Miramar. Ok, eu quero mandar um rala aí pro meu boss Alírio, dizer que nós todos estaremos lá, dia 23, em Viana, Bolsa Lírio e Amigos. Vai ser um show esplêndido, espetacular. O Alírio vai explicar porque que ele é o Bolsa, presidente de Viana, número 1. Bolsa Lírio, mixtape sexta-feira está aí quase a chegar. Daqui fala Toboy Pafdu, vim diretamente de Benguela para assistir o Bolsa Lírio. Ouviram? Bolsa Lírio, ninguém vai faltar isso. Scanner Business, Pafdu, Black King, CMC, you know. Rala, meus niggas. Eba.